抽屉的置物空间也不够，椅子坐起来也不舒适，于是我们针对这些问题进行。 不要使用时，只要将它挂回门外，就。可以。医院抽屉的空间是这样 的那个收纳袋可以放其他的课外物品。我觉得刚刚的坐垫很好就比现在那个椅子还要更舒服。把桌子变大的那个东西打开，可以放很多东西。是物袋，让我科任课的课本比较好找。最棒的还是椅垫，坐起来非常舒服。最棒的地方就是说它可以变得比较宽、比较大，可以放比较多的书本。 然后呢，这里书架还不错，就是可以直接收纳。这里这个袋子可以把一些小杂物，像是帽子啊、直笛啊这些放进去。放在这里有时候很容易就戳到人，所以我觉得这个课课桌椅真的很不错。旁边的袋子可以让我们装比较多的东西，我觉得这样设计很好。因为有书架，所以我课文可以放上面。 让桌子有很大的空间，可以去写笔记，我觉得这一点很好。我们在学校使用课桌椅的时间很长，所以我觉得能够改善课桌椅的功能是非常实际的。为了增加桌面的使用空间，我们请学校有故宫专场的老师教我们进行加工。我们自己画设计图、切割木片、加装螺丝，这些都是我们从来没有过的经验。 我们制作的铁质书架看起来线条很简单，可是其实做起来很不容易。我们费了很大的力气才敲出理想的造型。当我们带着作品到各班介绍的时候，看到大家跃跃欲试的样子，让我们很有成就感，觉得自己做这件事情真的很有意义。 期待我们改造的课桌椅可以有能够量产的一天，让每一位同学都能够有功能齐全、椅子舒适的课桌椅可以使用。D M C 挑战成功！耶。